À l'opposé, il y aura Neymar. À sa droite, il y aura Hakimi. Messi qui repique en axe, qui attend l'appel de Mbappé. Mbappé avec Messi, la frappe de Messi Une Now Mbappe's on his way, no catching him, squares it from Messi! He's going to find a way at some point, he is going to know how to get it done. Alors Messi face à Koulachi, Madcar, s'il vous plaît, Monsieur Lap. Lionel Messi pour le doublé, son premier doublé sur le maillot du Paris Saint-Germain. Messi again, this time maybe Messi's got it. There's the goal, at last in Ligue 1 for Lionel Messi. Messi pour frapper le coup franc, la tête et la double peine pour les Stéphanois. Tiens au pour le l'état, des même pas encore au vestiaire. That's nice. Di Maria! Come back complete. They bided their time. And they finally found a way through. Nearly gone. Towards Marquinhos. He's got another. Paris Saint-Germain have three. À l'opposé, aller chercher Messi qui va se reproposer à Léo Messi. Léo Messi qui va pouvoir ajuster. Un délice, un délice de Léo Messi à la 38 ème minute de ce PSG Bruges. And he steps up now to make it 4-1. The Spats with such authority. Mignolet barely moved. Watch another poor ball by Monaco. And Messi has it. Mbappe away to the left-hand side. Shakes to bend it. Bends it. 2-0. Oh, Monaco.